Jeden Tag arbeiten gehen, man kann froh sein, ob man arbeiten da. Jeden Tag ohne Schmerzen ist eine neue Chance verwehrt. Jeden Tag, wo der Winter kommt, verschluckt der Schnee den Hintergrund. Jeden Tag mit Essen auf dem Teller, für uns ist normal. Wo ist der Fehler? Sehen jeden Tag das Gute im Mensch und wenn nicht, dann versuche ich es am Ende. Jeden Tag ohne Pistolenschuss ist für uns ein grosses Plus. Jeden Tag stay positiv, ich weiß es ist schwer. Jeden Tag ist ein Neuanfang und an jedem Tag gibt's einen neuen Plan. Immer wenn der Tag abbricht, immer wenn der Tag abbricht, immer wenn der Tag Immer Immer Immer Immer wenn wenn wenn wenn der der der der Tag Tag Tag Tag Jeden Tag, wenn's früh ist zum Aufstehen und du nicht willst aus dem Haus gehen jeden Tag mit Zweifel in dir, ja, vertreiben wir dir. Jeden Tag die Panikattacken, du hast das Gefühl, du könntest gar nichts mehr machen. Jeden Tag bitz Hoffnung haben, Neues entdecken und Opfer an. Jeden Tag all die Zweifel in dir und genau drum schreibe ich das Lied. Jeden Tag kämpfen gegen Mühle, aber ab und zu auch kämpfen im Süden. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag ist ein neuer jeder Tag ist ein neuer Anfang und an jedem Tag gibt's einen neuen Plan. Immer wenn der Tag abbricht, immer wenn der Tag abbricht, immer wenn der Tag abbricht, immer wenn der